diputats de mil que guanyen mils i mils d'euros. Boicot! Por eso pedimos el apoyo y no entréis a comprar a esta calumnia de empresarios.